अस्सलाम व वबरकatuh मैं उम्मीद करता हूँ कि सब फ्रेंड हैरियत से होंगे जो चैनल सर्चिंग में नहीं आता वो उसे सर्चिंग में कैसे लाएंगे सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में चैनल सेटिंग चैनल इधर आप अपना चैनल का नाम लिख लेंगे हमारे चैनल का नाम है नसीब कंप्यूटर्स जिस किसी का भी जो भी नाम हो वो इधर टेक में कंपोज करेंगे जिस चीज़ के रिलेटेड मतलब हेल्थ के रिलेटेड हो तो हेल्थ के रिलेटेड इधर टेक डालेंगे और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इधर टेक डालेंगे इसके इसको सेव करेंगे चैनल कंटेंट्स में आ जाते हैं वीडियो के टाइटन में अपना चैनल का नाम लिख टाइटन में भी अपने चैनल का नाम लिखेंगे इसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिख लेंगे और टेक में भी अपने चैनल का नाम डालेंगे ये तकरीबन नौ दस वीडियो में हमें ये करना होगा तो हमारी चैनल सर्चिंग में आ जाती है इसके बाद इसे सेव करेंगे दोबारा से सेटिंग में आ जाते हैं अब अपलोड डिफ़ॉल्ट पर आ जाते हैं टाइटल रहने दें इधर भी अपने चैनल का नाम डालेंगे डिस्क्रिप्शन में और टाइप इसका फ़ायदा ये होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारे ये नाम ऑलरेडी लिखे होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग